B5. This is B5. Where should I put it? Yeah. Tons. Actually, tons. 介绍一下规则，怎么样算分呢？这个就是五五分，打到这里就是五分。看，打到这里也是五分，打到什么都没有的上面就是五分。看，这个就是十分。十分。 <laughs> 那这个也是十分。十分，嗯，这个里面呢？ 二十分是不是？对的。你只会用英语，用中文不会说了是不是？ <laughs> 那你先来，你最后要算你多少分呢？嗯。OK。One。One。o o o 多少分你自己？三个二十三个五，一共多少分？ 七十五，对，好棒啊！ <laughs> 你觉得我会比你高吗？分数？对，是，嗯嗯。 <laughs> 啊！啊！嘿嘿，哎，这个被我带下去了。对。嘿嘿。Last。y 所以我多少分？两个，两个 twenty。四。四个，四个五。 嗯，六十，咦，好棒哦！全部一起吗？对，嗯，哦，大全部都，全部都进去了，是多少？嗯，文涵姐姐，全体哇，超级超级棒！我 <laughs> 也来一次。 Or Eliza. Good luck. Yeah.